video is voor ons een, een, medium dat niet meer kan ontbreken in, in de marketingmix. En ik denk dat dat niet alleen bij ons zo is, maar dat dat gewoon een, een trend is ehm, ja, dat je vandaag de dag niet meer zonder die video kan. CRC is een wereldwijde producent ehm, van chemische spuitbussen eh, voor industrie en ook voor de doe-het-zelver thuis. Wij gebruiken vooral ehm, video om aan de klant te tonen hoe ons product werkt. En ook om in de verf te zetten wat onze unieke eigenschappen eh, zijn. We hebben ook met animatievideo's gewerkt in het verleden, maar we zien toch dat, dat klanten meer appreciëren dat ze echt iemand het zien doen en dat ze het echt in realiteit ehm, zien, in een realistische situatie. Ja, onze filmpjes worden heel eh, goed ontvangen. Zeker door onze, onze sales eh, teams. Zij zijn heel blij eh, dat ze nu de video's hebben en zijn ook heel ja, tevreden over hoe het eruit ziet, wat de kwaliteit is. Ik heb het gevoel dat we met, met onze video's professioneler ehm, overkomen. We zijn tevreden.